Bésala, te veía actuar, demasiado extraño el elevador. el Salah, tu misterio. Feliz Recuerdo que vi tu hermosa sonrisa en el noticiero mientras anunciaban que encontraron tu cuerpo sumergido en un contenedor de agua en la azotea del Hotel Cecil en la calle Skid Row en Los Ángeles, California. ¿Qué te pasó? ¿Cómo llegaste ahí? I'll be with you, baby girl. Soon. Elisa Lam, ¿por qué decidiste viajar desde Canadá a ese peligroso lugar? ¿Y por qué la tuberculosis empezó a propagar? Lam Elisa. ¿Por qué le pusieron ese nombre a la prueba para detectar la tuberculosis? Elisa Lam, ¿por qué eres de ascendencia oriental? Tu misterio, tu misterio en la eternidad. de cara, con ascendencia oriental. Sí.